Ok, o Hamilton já se está a queixar do, do, do equilíbrio do carro. Foi o Charles Leclerc. Ai, foi na curva 14! <laughs> oh meu Deus, óbvio, oh, desculpa, estás realmente... Isto aconteceu ano passado também, que eu lembro-me, só que eu nunca conseguia filmar. O Vettel parou na garagem da McLaren. Vettel, na McLaren 2020. Quando é que terminou o contrato do ano 2023? Não importa, Vettel na McLaren. Sim, ai, seria, ai, olha, seria o meu maior sonho. O Russell está em terceiro. Como? <laughs> Sainz acabou de perder a frente aonde? Adivinhei onde? Na bancada Sagres, na curva 14. Eu não estava lá para ver. Porque... Ai, o Charlinho está, está zangado porque ele fez na... Mais uma vez na curva 14. Fez assim... Ei! Não sei a quem é que estava à frente. Mas pronto, ele queria lançar uma volta. Olha que esperasse. <laughs> Tirava bilhete. ok, últimos 30 segundos do, do primeiro treino livre e... Nem sei o que dizer. Mas é pena em último. Que choque. Tu acabaste de acordar. Tu me tiveste atento à, à, à sessão de treinos. Hum? estão a ver as tapas de esgoto. Como ano passado. Adoro. The most beautiful country in the world. Meio, joelho, meio joelheira meio, escolhe, não sei bem onde é que é o sítio disto, é Portimão. Bom, circuito lindo, duas zonas de IRS, três dos setores, olhem a elevação, eu podia fazer o trabalho deles. O Bottas está sempre à frente nos treinos livres, portanto, o P1 para o Bottas. Não amanhã, hoje, só hoje. Hoje e amanhã de manhã. Na qualificação não quero Bottas à frente. Tomorrow estão com medo. Sei, devem estar com medo do vento. Poderão os uh, da Alpine estar a melhor que a McLaren? Hum? Ai, eu adoro o engenheiro do, do Schumacher. Slow the car, slow the car, Mick. Não me digam que nós não vamos ter um, um Mazespina. The next day. Oh shit, here we go again assim, umas treinos assim mais... Hum, uma chatita. Schumacher com a melhor volta no terceiro treino livre. Orgulho. Claro que ainda é só meio-dia e sete, não é? Virtual Safety Car. Não sei porquê. É algum, algum teste? desbiná la para o Kimi. Coisa básica. Já que ainda não tivemos nenhum, não é? Vou ter que parar agora de ver <laughs> para ir almoçar. Espero que não aconteça nada. Aposto que vai agora acontecer alguma coisa nestes, nestes últimos 30 minutos quando eu não me vou ver. Vettelzinho. Era o teu colega de equipa. Tem calma. Os limites de pista vão estragar isto tudo. Vettel para quarto. <laughs> Norris P1. Ainda vai ganhar a pole esconderam o jogo. Kimi. Kimi saltou para décimo primeiro. Nikita na curva 14. Apanhou o trânsito, olha que pena. <laughs> Fica em vigésimo. E melhorou o tempo. Atenção. George Russell para décimo segundo. Muito bem. Vai passar, vai passar. Ok, dois. Schumacher décimo nono. <gasps> Ai, o Ricardo está em, está em. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, ah, eu acho que o Ricardo vai ficar naquele. Ai. Ai, Jesus. Bisu. Como é que tu estás? Estás nervoso também? Ai, Giovinazzi no, q no Q3. É grande surpresa, me digam. Ah, bolas quase. Chegou Sainz décimo quinto, Sainz. Sexto, ok. Ah, o Russell não passa. Décimo primeiro. Vettel no Q3. Está tanto trânsito. Penso que estão na fila para ir comprar pão. Calma. Um de cada dia, Já há tempo para tudo. E há espaço para todos. Não. A few moments later. Oh, sério. Está muito mais bonito do que o ano passado. Ah, foi muito clina. Olha o Sainz a passar o Pérez, olha. Já está? Já está ele, ele ando é. Vai passar o Pérez. Olha, é esta curva, tio. Oh, anda, Lando. Boa, olha, olha a roda, olha a roda. Olha, olha, olha, olha, olha. olha não, não, não, não, não, não, não, não. Quem, é? É o Kim. Não, mas ele traz qualquer coisa, não deve ser do é, é a asa, é a asa, é a asa dele, é a asa dele. Anda, ah, não, não, não. Oh, ele está em segundo. <laughs> calma, calma. É por causa dos... Ele tem melhores pneus. Não! Ah, Milton. Mas é aquele é o é tsunami. Mas aquele também não fez nada depois. Tsunoda. Tsunami. É tsunami. Ah, agora vamos ver qual é o ritmo do Hamilton. Olha, uma boa paragem para a Ferrari. Não, e um ajuste de asa. Ai, ai, que susto! Oh! senhora, mais um danoninho. Anda, anda, anda, anda, anda, anda. Anda, anda, anda. anda. Ah, os dois, anda. Cuidado. Isso, isso, isso, isso. Também tinha os, os pneus mais... Isso, isso, isso, isso, isso, Ele cheio de medo. de botas, pá. Ele, não, ele deve ser daltónico, ele não vê. Ele não deve saber o que é uma bandeira azul. Então, Até o João Milton já vai passar. Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha. Olha, olha. Vai ele, vai ele, olha olha Oh, oh. olha olha olha toda da Red Bull. Aproveita. Aproveita, boa. olha ah, o Latifi também fez erro. Boa. Lindo! E o Betelina passa o Stroll. <laughs> Muito bem. Vai, conseguiu! <laughs> Oh, não! A volta foi eliminada! Não! Passou os limites. Passou os limites de pista na curva 14. Passou. Mas quem? Ele. Então, não, não. Ah, sim, sim, foi bota.